Этот жучок яркий, отличается тем, что здесь большие рога, то есть подойдет, допустим, для жука-оленя даже. Вот так вот выглядит шляпа. Яркая черная с атласным красной вставкой. Вот так вот спереди выглядит. Здесь уже даже такой страз наклеенный. Шляпа универсальная. Внутри вот так вот выглядит на подкладочке большие рога, они такие довольно тяжелые, внутри они набивные такие, держатся вот так. Такая вот шляпа. Далее в костюм у нас входит кофточка в форме фрака такого, спереди длинная, сзади короткая. Черно-оранжевая кофточка, тоже фрак. Э, здесь у нас на резиночке идет рукавчики черно-оранжевые. Такие вот рукавчики. Фрак у нас на застежки. Такие кнопочки у нас, посмотрите. Вот так вот выглядит внутри. Сзади это выглядит вот так. И здесь как будто у нас крылышки. Вот посмотрите, цветные оранжевые яркое оранжевый цвет. Это костюмная ткань, а здесь у нас атлас ярко-оранжевого цвета. Так вот выглядит сзади кофточка. И в комплект у нас входят штаны. Черные с оранжевым штаны атласные. По талии тянутся на резинке такие вот штаны. Но он даже сойдет из-за колорадского жука. То есть э, данный товар, он такой довольно универсальный и применяется как бы, ну, для любого жучка подойдет. Даже еще потом, если что, фраг останется на какую-нибудь другую сценку. Это все отглаживается, отпаривается. У нас они лежат в коробочке, так что, если что, не обращайте внимания. Они просто у нас запечатанные. Вот такой вот замечательный жук-весельчак. Если вам понравился данный костюм, заказывайте его на сайте Grand Star Pro.